салому алейкум подписчикои калхозоботе бародарон азиз имрӯз навори мо дар ҳами чул тахтақати чизе тайёр мешавад шумо да яктакта навор кардан мерем ина бародарон устокорон дар ҳамҷо ҳастанд салому алейкум ака созитенҷе мардам ака саломат хуб аҳол наз номтон чи ака одил ака одилшо акаҷон шумо ай тахта чи намуд чизо тайёр кардан метонен ака тафта ҳама чиз тайёр мекунем тафтада мисол чизе даркора тайёр мекунем чизе наво тайёр бошад мисол дар аста треза аста форточко аста инҷа бо катои чӯби будааст рамка чизе навод ай тахта тайёр мешавад шумо да якката нишон медиҳем ай хеле хон тахта меган хон тахта тайёр намекунед ака мақсад бо падзаказ мешавам хеле ака и хелиам тавр мекунед табрилка барои аптекҳо мешавад барои пани сол мешаванд заказ хати ака баъд ёра нархошон чӣ қе мешавад нархошонаки мебинем да инами тахтагиҳо мисол 550 сум 550 сум чанба чандакаи якнимба се нафар бемало мешина 550 сом инҷа бо полпластик трезо инҷа резин пезин ҳамаш монагӣ инҷа полпластик и размер шама чанд ака як си як бист як сиба як бист нархошон чи хел ака сесаду панҷо сом сесаду панҷо сомона заказ шава веранда перандаам мекунем заказ шава веранда мекунем табрудгоҳ инами пол пластик портишгоҳ барои душавой душавой банияда банияда хоб ё чанд ян ака ё сад сом дунаш сад сомона размерша чанд ба чанд буга тайёр карда метавонем мисол лувай размер тайёр мекунем нархошон баъд фарқ мекунад ака и бад хонтахта чанд шид хонтахтар аз мес чанд ба чанда яги чил ба яга дарозиш яги чила паҳмиш яга ҳамтӯ мешавад чанд сомонака ё дусаду панҷоҳ сомон ира бо айболош лак кардам ё кам мебараш якбор лак кардам метена фаҳмо короче ин краса хати будааст ана инҷа бо катои чувӣ будааст бародарон азиз шумо бисёр хориш карда будем катои чувӣ оҳани ака и катмон чанд ба чанда ду ба дуним ду ба се мешава стандарт баъд и нархиш чӣ қадр ака ду ҳаштад ду ҳаштад ду ҳазору ҳаштад сомон марҳамат бародарон азиз тамошо кунед чӣ набуд ка даркор боша шумо дар азминашона бугин тайёр карда мета бемалол ҳане пара бо креслаи чӯрӣ будастака и чанд сомонака чорсаду панҷо сомон лак қадаги тоза мегирад истифодаш мебарад инҷа бо пажарне ки шид будааст ино чанд сомонака болош криша мешавад болош тӯникагӣ мешавад кришаш неҳсад сомонӣ ина касе да пажарнишид даркор бошад касе дукон дошта бошад бемалол муроҷиат кинед мешавад ана и парамезгарем пол пластик рамко будай и размершон чанд ба чанд ака ё ака пол пластик шома ҳозирша рӯш мекунем ина пол пластик нархошон чӣ қадар ака бадира яки бист ба яка ё 28 сомон ёшчи ака калоношон 350 сомон. Марҳамат, бародар азиз, касе дар кор боша, бе имолон муроҷиат кунед. Рамкои полпластика. Оз ин пара даро аст, даро ра нишон медем. Хоб, ака ин даро чӣ кард даро нака? Ин даро 50 кард, 50 пура. 50 пура? Заказ кардем. 50 заказ шидаги. Размерш чанд бачана ка ёрам? 190 ба 2. 190 ба 2. Хати коробкаш пони тайёр аст. Намкана? Нахошам. همین تباشه سال کمپلیک کرسکه هم رسکه همش هم میتینیم هزار پانس هستیم هزار پانس هستیم کرسکه هست خطی میتینم این بعد کفولت چی کفولت میتین که اکا مقصد کجلا میشه که کجلا نمیشه تحتوش ست پایز خوکه ست پایز خوکه یا روچکوش هم هست روچکوش هم روچکوش هم ارگینال میمونیم همه شفایده زلفوش هم میمونیم انا ای پراد هم بدای چکلی ایش اکا یا این هم همین داره مثل یا Sarakovka. Sarakovka? Sarakovka. Aha. Yor kraska praska штаты 850. Инам та замок памок мундаги краска. Чанд сомон мешавад? 850. 850 сомон. Размер чанд чанд ака ё? 90 ба Д. 90 ба Д. Фаҳмидам. Агар бо 95 ам боша, тайёр карда метавонад. Як 95 Д набоша. А, хулас заказ қабул карда мегирем. Бо парадан даробида мерем шумо те. ҳака бо иҷода сех буда и чӣ тавр шудааст ҷака ҷака кад мешавад кад мешавад кади чӯби кади чӯби аҳа загатовка иҷа тарзи тайёр шуданаша я фаҳмо ина бачо бо иҷа поё кад буда балескаш мегуфтай ира бо айбола шлифовка мешавад шлифовка мешавад ина ами поё кад айда ё мисол решоткош решоткош мешавад ҳа нас جابون جاست نه کوشم زکاس باشه مثلا بالی است نه تختگی مثلا بسیت کم تایور میکنن اگر زکاس کنه او ان شاء الله تایور میکنه خیلی زکاس ها ما اوی پرادا بو در روی چوی بزن جا میرم نشون میتم کو چه خیر باشه که نبزنین کو ای در روی چند بچند نکه دو با نواد یک نواد دو با دو دو با نواد دو با نواد دو با نواد بوده سومش چه خیلی بده که ایره 850 сомон. 850 сомон. Ана тахтаи чӣ хел тар шуда ки сараковка ё трисатка? Ё сараковка ята. Сараковка? Тахтаи қоқ шуда ки. Қоқ. Каҷала намешава? Не, каҷала намеша. Баъд ин ҳами тариф фигурош аст. Аҳа. Ё шамба чанда нака? Як 90 ба 90. Як 90 ба 90 сумаш чӣ хелака? Ё ака 800 сумон ҳозир ҳамин истодан аст ё ки айболош ҳамин хела без ручка без зилфош агар бо даркор боша ручкашам часпонда мета дапанетин мешава сумош зилфошам айболош лак буга лакшам зада мета агар даркор нест хидмон бизана мега бош 850 сумон 800 сумон хулас бародарон азиз ҳамиҷа чизе нишон додистед ҳами 800 сумон будаи агар краска бугин дапанетинш бо краска зада мета сумош дигар خوش خدا میشه بابا خلاص هم کلی خب اینجا اگه کراسکا زده اگه چکل داره اگه این همی تخته چوبی ها کراسکا میزنه این همی خیلی میشه هم لک میزنه روچکا پوچکا شد میرونه هم خیلی تیار میشه هم خیلی زمکو ارگینام این همی خیلی میکنیم فهمو خلاص اگر در کار باشه برادران عزیز هم خیلی کلاسیک لگ چسبونده میتاد روش گوشم زلفوشم چور کدم میشوده به ملول استفاده میبره ان شاء الله и паратан бо замбура яшикош будай нишонашо метем акаи замбура яшики чанд сомона чихела чанба чандай чихела истифода шон бара инака гамзанаами як семяга як семя як оила сезда понзда яшик мебарая рамка мебара хо ё сесаду панҷо сом сесаду панҷо сомона иш бараш тридцатка болош кришкаш короче заказ шава 200 мега мекунем. А калон тарш мақсада? Ира бо ака арзон мешава? Та заказ кина мебинем. А заказ шава, агар ай номи калхозобот гап зана бо арзон мешава кина ка? Тамом. Бародар азиз, ина шумо тамоша кардин нархоша. Чизе намуд ай тахта тайёр мешава, шумо бемалол муроҷиат кардин мешава. Дар рӯи экран рақамо ҳастай, бемалол ҳатман занг занен, WhatsApp боша WhatsApp шунда бироен ҳамхели бародарон азиз дар баҳрашон инстаграма мемонем инстаграм тамошо кунем бародарон азиз подписка лайка фаромӯш накунен як дастгири шумо пешравӣ мо бародарон азиз хушомадем ба канали калхозобод тв